Tô vivendo, Tô vivendo entre o céu e o inferno Nossas vidas curtas, nossos versos eternos Cidades vazias, despedidas, outras noites mal dormidas Agora eu sei que a minha insônia tem Não me lembro do seu sorriso durante noites seguidas Eu te conheço de outros carnavais, talvez de outras vidas Vivia preto no branco, cê veio deixar mais colorida Eu te conheço através de uma amiga De uma conhecida joia rara é Like a Pepita Eu então te conheço de outros carnavais Talvez de outras vidas Amei sua roupa, porém eu prefiro despida Vida, amor, eu vou antes do sol nascer E eu volto antes dele se pôr quem disse me diz que o coração é frágil igual isopor Agora ponta aqui meu contraponto que é da lama que vem o coração é frágil igual isopor De ponto a ponto eu vou costurando o caminho que a gente trilhou O ser que é o seu predador e sua presa é a luz acesa no fim do túnel O que vocês chamam de diabo, eu chamo de desculpa O mal do mundo é a nossa culpa, outra vida não é morte, é mudança Fé na luta e esperança Tô vivendo entre o céu e nossas vidas curtas, nossos versos eternos Salve, high low, Marcel inspirado, pirado De gás para o mundo Soltaram luzes pro céu de novo Estrelas subiram pra vir a história Voando com a nave no chão do lado da moça Com os cabelos pra fora Teto solar, o cabelo dela voa Certa aceitar, tá, mas tem medo à toa Pois eu vejo o céu quando eu te vejo nua Bêbado chapado de maconha boa tô no seu pesadelo quando tô na rua Pensando em mim, sua cama soa Eu sou todo seu e te acho foda Boa de conduta, vai Sem, sem falar muito, tira a roupa e bora Te garanto que é melhor que tudo lá fora Fecha os olhos, eh, virada pro mar e eh, Faz teu pedido, confia na lua Vai, se entrega enquanto a roda frita Abaixa a brisa com bebida pura Cinco da manhã, fuma maconha isso hoje é se os pule perguntar, tô indo pro aeroporto Se tiver uma feminina que abra sua bolsa Coloca no sutiã, tira tudo do bolso Policial arrombado, nós não dá com droga Ao contrário do estado que anda é uma droga Só não esquece que sua filha é fã de carteirinha E de longe pode pra que ela flagra meu rosto Nunca veio aqui, mas imagina com a palma da mão minha cama Me vicia sempre, vive adrenalina Qualquer B.O. pode pá, me chama vivendo entre os céus.